الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوتي أخواتي بإذن الله عز وجل سنتكلم اليوم عن حالة صوفية شفيت من سحر كان في زمان كان السحر قديم في وقت معين في السنه هذا السحر هذا كان تعمل الوالدين ديال الطفله كان تعمل لهم ملي كان في السن ديالها ثلاث سنوات وملي كان عندها ثلاث سنوات وهي حاليا عندها 15 سنه كانت البنيه دائما ملي كيوصل عيد الاضحى ما كتاكل منه والو وكتخلع وكتقلع النفس ديالها وما كتبقى حامله والو وما كتبات الدار ديالها يعني كانت في واحد الحاله صعبه صعبه جدا باذن الله عز وجل جات المركز ديالنا المركز نور الحكومه للرقيه الشرعيه درنا لها الرقيه الشرعيه تبعوا الشياطين اللي عندها دخلت معاهم الحوار والاستنطاق النفسي ايضا دخلت للاستنطاق الخاص بهم فادوا القصاص خرجوا من الجسد ولله الحمد لله الشكر تم استفاء الحالة استفاء تام والله سبحانه وتعالى يشهد ويسمع ويرى باذن الله غادي نخليكم تتكلم تسمعوا الحاله اللي كانت فيها الدنيا وتسمعوا الام ديالها غادي نتكلم لكم على كيف استفاء الله سبحانه وتعالى الابنه ديالها باذن الله عز وجل الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بفضل الله والنبي صلى الله عليه وسلم كانت البنيه ديالي مريضه وكتعاني معاناه قويه كل عيد اضحى بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا السيد جينا لهذا المركز اللهم لك الحمد من حصه وحده كنحس بان بنتي وصلت لذاك الشيء اللي كنت كنتمناه كنا كنعانيو معاناه قويه احنا في الاطباء في السبيطارات في الكلينيكات كل سنه كل سنه من ثلاث سنين حتى ل 15 سنه والله الحمد ولله الحمد فضل هذا السيد دابا بنتي راه كتحصل على صحه جيده واول عام كتعيد معانا وكتاكل معانا وكتنعس في دارنا اللهم لك الحمد كنشكرو كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي سخروا ليا باش تكون بنتي في هذه الحاله اللي كنت كنتمناها بشحال هذه وكنتمنى اللي يشوفني واللي سمعني وعنده شي حاله يتصل بهذا السيد وانا كنقولها وربي عليا بانني واثقه من نفسي ومن هذا السيد لانني انا اللي عانيت وانا اللي كنت كنعاني وشكرا باذن الله عز وجل بالنسبه للبنيه ديالك اش أه، كان كيوقع لها في عيد الاضحى داكشي اللي كان كيوقع لها بالضبط بنتي ملي كيجي عيد الاضحى كتسخن كتعرق ما كتوصلش لشي العيد بتاتا الا ملي كيكون العيد كيتباع ولا ملي كيدخل الدار بنتي ما كتوصلوش ملي كتبدا الاضحيه غادي تذبح بنتي كتولي بحاله يرثى لها يعني ما كتقدرش تشوف هذاك الشيء كتطاش ليا من الدار كنعسو في الزنقه والله بفضلك وفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا للنتيجه اللي كنت كنتمنى شحال هذه وكنتمنى لك في الميزان المقبول الله ييسر لك امرك بارك الله فيك هذا كله من فضل الله عز وجل نحن فقط اسباب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نحن كاسباب وبارك الله فيك لله ماشي مشكل